Sabay ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya, ang pagtaas ng skills requirement na kailangan ma-meet na isang aplikante upang ma-hire o makakuha ng trabaho. Hindi lingid sa ating kaalaman na kung nais natin makapagtrabaho sa opisina, ang unang-unang tinatanong sa atin ay kung meron ba tayong kaalaman sa computer. Marunong ba tayo sa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, at syempre, kumusta po ang ating typing skills? Ngayon po mga kababayan, makikita po natin ang masisipag po natin na estudyante na nag-aaral dito sa SSA. Bakit SSA? Libo-libo na po ang nakapagtapos at nakapag nakahanap ng mas magandang trabaho matapos silang graduate ng computer secretarial, office management, graphics designing, AutoCAD, computer programming, at marami pang iba. Magdadalawang isip ka pa ba kung nakikita mo na ang resulta? Bisitahin kami dito sa SSA Kuwait City. Malia Panasonic Tower, 8th floor. O di kaya ay tawagan kami sa 9767-4076 or 2246-7301. Halina at magpa-enroll na.